नमस्कार दोस्तों फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत है पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया की किसी भी बंदूक का मॉडल मिल जाता है वो भी बेहद सस्ते दामों में यह इलाका एक ऐसी जगह है जहां अब तक पुलिस भी जाने से बचती रही है दर्रा आदम खेल पेशावर से कोई 35 किलोमीटर दूर पहाड़ों में बसा छोटा सा शहर यहाँ की एक मंडी मशहूर है लेकिन खाने पीने के सामान के लिए नहीं बंदूकों के लिए यह पाकिस्तान का हथियारों का सबसे बड़ा काला बाजार है चुराए हुए हथियार तो यहाँ मिलते ही हैं लेकिन हाथ के काम की यहाँ ज़्यादा मांग है रूस की ए के फोर्टी सेवन हो या बुल्गारिया की एम पी फाइव सब यहाँ बनती हैं वो भी कबाड़ में उठाए गए मेटल से दर्रा आदम खेल में कुछ लोग इन मशहूर हथियारों की हूबहू नकल करने में माहिर हैं यहाँ पर एम पी फाइव गन महज सात हज़ार पाकिस्तानी रुपये में मिल जाती है भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत हुई करीब साढ़े चार हज़ार रुपये इसी तरह ए के फोर्टी सेवन गन यहाँ तेरह हज़ार पाकिस्तानी रुपये यानी सवा आठ हज़ार भारतीय रुपये में मिल जाती है बेचने वाले इनके टेस्ट फायर करके भी दिखाते हैं ग्राहक को पूरी तसल्ली के बाद ही वो कुछ बेचते हैं इन हथियार बनाने वालों का दावा है कि इनके कारीगर इतने कुशल हैं कि उन्हें कोई भी हथियार दिखा दें वो उसकी हूबहू नकल कर देंगे हथियार बनाने के लिए ये लोग स्क्रैप यार्ड से मेटल उठाते हैं यह अक्सर पुराने समुद्री जहाज़ों का कबाड़ होता है जिसे इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है आसपास के इलाकों में रहने वालों को भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इलाका पश्तून बहुल है और पश्तून परिवारों में जवानों से हथियार रखने का चलन रहा है एक जमाना ऐसा भी था जब इस बाज़ार में हर अवैध चीज़ मिल जाती थी फिर चाहे चोरी की गाड़ी हो या फिर फर्जी डिग्री 1980 के दशक में यह बाज़ार काफ़ी फला फूला अफगानिस्तान से सीमा पार कर मुजाहिदीन यहाँ आ जाया करते थे और सोवियत संघ के खिलाफ जंग के लिए यहीं से हथियार खरीदा करते थे बाद में इस जगह पर पाकिस्तान तालिबान का कब्जा रहा अब पिछले कुछ वक्त से हालात बदले हैं सरकार धीरे धीरे इस इलाके पर नियंत्रण करने की कोशिश में लगी हुई है दुकानदार बताते हैं कि कभी यहाँ सात हजार से भी ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी आज आधी भी नहीं बची हैं सरकार की सख्ती की वजह से मांग कम हुई है शहर के बाहर नाके लगा दिए गए हैं जगह जगह लोगों को रोक कर तलाशी ली जाती है ऐसे में अब दर्रा आदम खेल से हथियारों को बाहर ले जाना मुश्किल हो गया है अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें